Laroie Foi sob a lua que encontrei um grande amigo Sob a lua encontrei meu protetor Lá na Calunga conheci Chucaveira Quando o loa sua morada iluminou Nunca conheci chucadeira, Cadeira, quando lua sua morada iluminou. Laroie! A esse Exu tão poderoso, eu devo toda a minha gratidão. É ele quem me dá caminho, quando tropeço é quem me estende a mão. Oh, foi, foi, sou lua encontrei um grande amigo. Sob a lua encontrei meu protetor. Da na Calunga conheci Chucaveira. Quando lua sua morada iluminou, oh, foi, foi sob a lua encontrei um grande amigo. mudou a sua morada, iluminou. Muitos o temem por sua seriedade. Quem anda certo não tem o que temer. Peça com fé a esse grande show que sempre atende a quem faz por merecer. Ele me acompanha, seja noite ou seja dia. Estou seguro sob sua proteção. Que sua luz seja constante em minha vida, porque sem ela restaria escuridão. Oh, foi, foi sob a lua que encontrei um grande amigo. Sob a lua encontrei meu protetor. Lá na Calunga conheci Exu Caveira. Quando lua sua morada iluminou oh, Foi, foi sobre a lua que encontrei um grande amigo Sobre a lua encontrei meu provedor Lá na Calunga conheci Chucaveira Quando lua sua morada iluminou a esse Exu tão poderoso eu devo toda a minha gratidão. É Ele quem me dá caminho. Quando tropeço, é quem me estende a mão. Oh, foi, foi sob a lua que encontrei um grande amigo. Sob a lua encontrei meu protetor. Da Macalunga conheci Chucaveira. Quando lua sua morada iluminou oh, Foi, foi sobre a lua que encontrei um grande amigo Sobre a lua encontrei meu protetor Lá na Calunga conheci Chucaveira Quando lua sua morada iluminou vai dar certo, não tenho que temer. Peça com fé a esse grande show, que sempre atende a quem faz por merecer. Ele me acompanha, seja noite ou seja dia. Estou seguro sob sua proteção. Que sua luz seja constante em minha vida, porque sem ela e escuridão. Oh, foi, foi sob a lua que encontrei um grande amigo. Sob a lua encontrei meu protetor. Lá na Calunga conheci Exu Caveira. Quando o luar sua morada iluminou, oh, foi, foi sob a lua encontrei um grande amigo. Sou a lua, encontrei meu protetor. Lá na Calunga conheci Exu Caveira. Quando lua sua morada iluminou, foi, foi sobre a lua, encontrei um grande amigo. Sobre a lua encontrei meu protetor. Lá na Calunga conheci Exu Caveira onde o luar sua morada iluminou.